Yêu hoàng ấy Nhầm nhầm Nhầm nhầm nhầm Ồ You want toilet? You want go to toilet? Đúng rồi tôm Do you want? Hello? Hello, Tom! Hello, Tom! Hi! but yeah. Let's go. grab, are sing a song. Baby sad. So we are we sing a song. Baby shark. Baby shark. Let's go. Let's go. Baby shark tuturu, baby shark tuturu, baby shark. Map. shark baby shark Mami satu dulu, mami satu dulu, mami satu, Dari satu dulu, Tari satu turu, tari satu Gama satu turu, gama satu Mami satu turu, mami satu turu, mami satu Dari satu turu, dari satu turu, dari satu Gama satu turu Gama satu turu, gama satu turu, gama satu Play game. One, two, three. One, two, three, four, five. One, two, three. Thank you. Yeah. Baby satu dulu, baby satu dulu, baby satu. Mami satu dulu, mami satu dulu, mami satu. Dari satu dulu, dari satu dulu. Satu dulu, baby satu dulu, baby satu. Mami satu dulu, mami satu dulu, mami satu. 拜拜，拜拜，提问。